Reakcja miedzi z kwasem azotowym 5. Odczynniki. Druciki miedziane, rozcieńczony roztwór kwasu azotowego 5, stężony roztwór kwasu azotowego 5. Do pierwszej próbówki wprowadzamy kilka centymetrów sześciennych rozcieńczonego roztworu kwasu azotowego 5. Do drugiej próbówki podobną ilość stężonego roztworu kwasu. Wrzucamy druciki miedziane do obu roztworów. W próbówce z rozcieńczonym roztworem kwasu azotowego 5 reakcja przebiega bardzo słabo. Drucik miedziany wrzucony do stężonego roztworu tego kwasu powoduje wydzielanie się brunatnego gazu. Roztwór zmienił barwę na zielono-niebieską.